Ons is vandag besig met die groot lyn, die plan van God wat so 'n wonderlike goue draad deur Handelinge weef. En ons sien dat God se plan Christus is. God se plan gaan nie oor jou en my in die eerste plek nie, dit gaan oor jou en my wat gered word deur Christus en hoe ons met ons lewens inval by God se plan. Ek sal nie einde dalk net daarmee weer afrond oor wat dit prakties vir ons beteken nie. Maar God se plan beteken dat dit gaan oor Christus. En ons kom agter dat Handelinge baie sterk steun op 'n aantal toesprake of preke of openbare ehm um, redes van wat in Jerusalem afspeel. Ons het nou al stil gestaan by Handelinge 2 Petrus se rede op Pinksterdag. Handelinge 3 sy rede in die pilaargang van die tempel van Salemo uh, of die pilaargang van Salomo daar in die tempel, uh, nadat hulle die verlamde man in Jesus se naam genees het. Derdens in Handelinge 4 sy toespraak wat hy gehou het voor die Joodse raad. Ehm uh, so ons kry toesprake wat die lyn volg van ehm um, die plan van God. Dit is hoe God se plan met ander woorde ontvou in die wêreld wanneer die woord verkondig word. En ons sien eerstens die verkondiging, baie sterk Handelinge 2, Handelinge 3 ook 'n evangelisasie toespraak tipe van as jy wil. En van Handelinge 4 af skuif die klem baie sterk na wat ek genoem het apologia waar die getuies die evangelie se integriteit uh, voor moet instaan. En as ek aan die begin gesê het ehm, Christene is nie verdedigers van die evangelie nie, dan bedoel ek daarmee ons is nie advokate wat dink met respek gesê God is uh, in die aanklagbank en ons moet hom verdedig nie. As ek sê die uh, apostels verdedig die evangelie, dan gaan dit oor hulle lê goeie getuienis af oor die integriteit van hierdie evangelie van Jesus Christus. Goed. En nou een van die hartseer aangrypende toesprake, die vierde een in Handelinge is in Handelinge hoofstuk 7. En dit is die bekende toespraak van ehm um, wil net my bladsye hier by my bymekaar hê van ehm um, van Stefanus wanneer hy gestenig word. Nou geliefde Stefanus is een van die kan ek noem een van die sogenaamde sewe diakens alhoewel hulle nie diakens genoem word nie, is dit vrede keer ook oor hulle gesels, wanneer die apostelse werk vermeerder, nadelinge 6, kies hulle 7 godvreesende geestvervulde manne, om die verzorging van die armes in die Jerusalem gemeente te behartig. En het is duidelijk dat Stefanus baie vannig um, ehm, opspraak maak, vooral lees ek in handelinge 6 daar vanaf vers baie mooi getuienis oor hom. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Ehm um, ons sien dit ook by die apostels, die doen van tekens en wonders in die lyn van ons Here Jesus. Nie as vertonings nie, nie as jy bring jou siekes nou maar net op aanvraag nie, al kom die siekes ook Handelinge 5 is die doel om daardeur die almag van God te wys. Genesings reflekteer God se eer en nie die krag van die apostels nie. In elk geval en nou sien ons dat party van die lede van die sinagoge van vrygelate slawe ehm uh, het met Stefanus begin redeneer. Hulle was nie opgewas het teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang het nie en waarmee hy gepraat het nie en toe het hulle dieselfde tipe beskuldiging Handelinge 6 vers 11 teen hom ingebring as teen ons Here Jesus. Ons het hom teen God en Moses oorlaster. En toe is almal opgesweep en hy's voor die Joodse raad gebring. Nou eh, dit is nou al die derde keer. Handelinge 3 het dit gebeur. In Handelinge 5 en ek sal aan die einde bietjie iets van oor die vervolging sê, as ek terugkom na Handelinge 5 toe maar in Handelinge 5 is die apostels fisies geslaan. So ons sien die intensiteit van die vervolging neem toe. Handelinge 4 is die apostels voor die Joodse raad gedaag. Hulle is gedreig, gewaarsku. In Handelinge 5 het dit 'n stap verder gegaan. Ehm um, hulle is dan fisies geslaan, lees ek in Handelinge 5 vers 40 uh in belet om oor Jesus te praat. En nou in handelinge 6 word Stefanus voor die Joodse raad gedaag en die aanklag is dat hy teen die tempel en teen Moses um, laster en dan begin Stefanus praat en die uiteinde is dat hy gestenig word, dat hy vermoor word. So die intensiteit van lyding neem toe. Sy toespraak, dis die langste toespraak in handelinge in die boek, Dit is die langste hoofstuk in Handelinge en dit is ook sekerlik die langste hoofstuk as ek reg onthou in die Nuwe Testament en een van die heel langste hoofstukke in die Bybel. En Stefanus se toespraak ehm uh, terwyl hy praat, is dit 'n verduideliking. Maar die interessante is, nou moet jy onthou, ons sê vir mekaar, dis hoe God se plan ontvou. Die raadsplan van God, hy gebruik mense. En hierdie mense verkondig die evangelie, verduidelik die evangelie en verdedig die evangelie. Jy verstaan wat ek moet verdedig noem. Nie om ehm, beklei en dink God is in die moeilikheid en hy het hulp nodig nie, maar verdedig gee rekenskap van die evangelie. En hierdie is nou so geval. Ehm um, Stefanus en dan verdedig hy nie homself nie. Dit is my so aangrypend. Hy lê die Bybel uit. Dit is 'n baie lang hoofstuk tot en met eh, vers 53 van Handelinge 7. Is hy letterlik besig om Israel se leiers, die leiers van Israel deur laaie tekste vat hierdie Ou Testament. En is hy besig om te verduidelik hoe Abraham op die toneel verskyn het en Isak en Jakob en hoe hulle gesterf het en die groot belofte aan Abraham hoe Moses gebore is vers 20 En dan vertel hy die hele verhaal van Moses hoe hy op 40 jarige ouderdom ehm um, dan moes vlug en hoe hy op 80 jarige ouderdom vers 30 by Sinai die uh die die Here hom daar geroep het en hoe hy dan die volk gelei het as regter en dan hoe hulle deur die woestyn gevat het ehm um, en die tent van ontmoeting gehad het en dan uiteindelik kom hy by Salemo vers 47 van hoofstuk 7 en dan beklemtoon hy God bly nie in 'n gebou wat met hande gemaak word nie. Die hemel is sy troon sê hy dan al ehm uh, Stefanus uh, Jesaja 66 vers 1 en 2 aan. En dan so hy's besig om die ouens wat hom aankla dat hy dat hy teen die tempel praat juis deur die Bybel te vat, 'n les te gee in God se woord. En dan sê hy vir hulle julle is doof en hardkoppig en julle is mense wat julle nie aan God steer nie. Julle die wet ontvang, ehm vers 53, maar julle steer julle nie daaraan. Maar ek kry niks hierin wat wat wat die dood verdien nie. Dis verskriklik dat die godsdienstige so wrevel het teen die teen die Jerusalem gemeente dat die Joodse raad op hulle tande geknars het van woede vers 54. Stefanus vol van die Heilige Gees opgekyk het na die hemel, God se heerlikheid gesien het en Jesus aan die regterhand. En nou, dit is eintlik die doodsvonnis. As hy in vers 56 sê, kyk ek het die hemel geopend gesien en ek sien die seun van die mens. Nou gebruik hy die beeld van Daniël 7, die seun van die mens, soos wat Jesus homself graag noem, onthou jy? Jy ken ehm um, Markus 8 tot waar Jesus drie keer sê, nê? Markus 8 daal van vers 31 en 9 daal kom vers 32 en 10 vers 32 tot 35 dat die seun van die mens kom om te ly. Nou is die seun van die mens soos wat Jesus in Markus 14 vers 61 gesê het vir die hoofpriester. Hy is die een wat ook op die wolke weer kom. Nou sien ek dat ehm um, die seun van die mens staan by God Dan druk hulle hulle ore toe, hulle storm op hom af, sleep hom buite die stad en stenig hom. En dan terwyl hy sterf, gee hy homself oor aan die Here Jesus en dan vra hy sy heel laaste woorde: Here, moet hulle hierdie sonde nie toereken nie en dan sterf hy. So die toespraak van Stefanus, so die heel eerste in Handelinge 2 Petrus is die oopbreek van die evangelie vir Jerusalem, die uitstort van die gees. Handelinge 3 is die groot genesing wat plaasvind en die groot bekerings uh, nog 'n bekerings uh, toespraak van Petrus. Handelinge 4 is 'n verdediging. Handelinge 7 is die laaste aardse woorde van Stefanus, die jong man van die Here wat vermoor word en sy slotwoorde vergewe hulle. So Handelinge uh, se vier toesprake in Jerusalem gaan suid Dit vertel nie goeie nuus nie. Ek druk die vinnig vorentoe knoppie want ek sê vir jou daar is so rondom 7 toesprake en op my papier wat nou nou op my rekenaar vas was, onthou jy, het ek ook toesprake nou buite Jerusalem. Het ons toesprake in Antiochie en in Athene en in Caesarea. Mag gaan hulle so 'n bietjie los soos wat ons vorder in in ehm um, die, die twee toesprake van Antiochie en Athene. Maar ek wil graag um, so um, afsluit met die Jerusalem toespraak wat die Jerusalem gesprek betref. Nou wil ek so 'n bietjie saam met jou vir 'n oomblik nadink oor die lyding en die vervolging en hoe die vroeë kerk in Jerusalem dit hanteer het en wat ons ook sien hoe Paulus dit later begin hanteer wanneer vervolging onder die eerste Christene toeneem. Ons het ook um, in handelinge 22 nog die laaste toespraak in Jerusalem. En dit is wanneer Paulus self aan die woord is. Wanneer hy um, sy bekeringstoespraak ag vertel van sy bekering. En nou die sirkel geloop. Ons is hier nie laat um, ons is hier nie 30er jare wanneer Stefanus vermoor word van die eerste eeu En wanneer Paulus in Jerusalem aankom in Handelinge 22, is ons waarskynlik hier rondom die jaar 758 met Pinkstertyd. Dit is uh 25, 28 jaar later. Uh die vroeë kerk het ontplof met name deur die toedoen menslik gesproke van Paulus homself wat die evangelie teen hierdie stadium ver in die Romeinse ryk ingedra het en na afloop van uh, sy sogenaamde derde sendingreis keer hy terug om Pinkster in Jerusalem te kom vier. En dan word hy daar gevang as hulle meen hy bring uh, 'n nuwe Jood in die tempel in. En dan verdedig hy homself op die tempelterrein. En dis die derde keer dat Lukas ook deur die loop van Handelinge Paulus se bekering vertel. Ons hoor in Handelinge 9 daarvan. Ons het nou gesien in Handelinge 7 se einde wanneer Stefanus gestenig word, staan 'n jong man met die naam Saulus daar op die toneel. 'n Jong, um ywerige godsdienstige fariseer. Groot vriend van die fariseërs opgelei by Gamaliel, uh die jong briljante ou wat die kerk vervolg wat in Jerusalem begin sy vervolging en uiteindelik soos wat die kerk versprei bly Paulus of Saulus soos hy hier bekend staan op die hakke van uh, die kerk om hulle te vervolg. Handelinge 9. Terwyl Paulus in ehm um, op pad is na Damaskus toe, miskien net gou kantlyn opmerking maak, Saulus is natuurlik sy sy sy naam wat hy gekry het omdat hy kom uit die stam van Benjamin en die grootste Benjaminiet was uh, koning Saul. So hy is sekerlik na hom vernoem. En Paulus, ehm um, sy naam Saulus verander na Paulus in Handelinge 13. En daar's baie teorieë daaroor, waarskynlik 'n vergrieksing en dat Lukas noem hom aanvanklik op sy Hebreëse naam en as hy dan by die goewerneur Sergius Paulus in Handelinge 13 in gesprek is, dan is dit vir Lukas dalk 'n mooi oomblik om oor te skakel na die meer vergriekste vorm. Dis een van ons teorieë wat ons maar aanvaar hoe die naam Saulus Paulus werk. Hoe dit ook al sy Paulus kom tot bekering in Handelinge 9. Die supervervolger van die kerk van die Here. Die man wat primêr die proses probeer breek wat uh, dan briewe kry om in Damaskus waarheen die vroeë kerk al gegroei het by Antiochië verby en in Handelinge 9 keer Jesus hom voor op die pad. En uh, dan het ons sy bekering verhaal soos wat Lukas dit beskryf. Paulus self as hy nou in Jerusalem aankom, vertel dit waar Lukas vir ons net die narratief gee van hoe hy tot bekering kom in Handelinge 9. Is Paulus nou self aan die woord, dan vertel hy eerste persoon in Handelinge 22 in Jerusalem as hy nou daar gevang word van sy bekering. En ons het 'n derde voorbeeld in Handelinge 26. So drie keer deur die loop van Handelinge word Paulus se bekering vertel. Lukas vertel dit, Handelinge 9 fisies hoe dit gebeur op die pad na Damaskus. In Handelinge 22 word bied Paulus sy bekering, sy getuienis van hoe Christus aan hom verskyn het as sy verhaal aan um, die jode wat om die tempel wil vang en in handelinge 26 wanneer hy voor Agrippa verskyn wanneer hy gevangen is daar in Caesarea Maritima het ons die derde bekering so ons het 'n klomp toesprake ons het drie van eh, Paulus se bekeringsverhale en nou in handelinge 22 in Jerusalem hy word gevang in die tempel daar word eh, Stefanus word vermoor omdat hulle omdat hulle reken hy laster en omdat hy na Jesus as die seun van die mens aan God se regterhand verwys. Paulus word gevang eweneens omdat daar vermoed word dat hy um, die tempel se een groot reël oortree het. En dit is naamlik dat hulle vermoed het dat hy 'n nie Jood uh eh, en naamlik vir Trofimus in die tempel ingebring het. So lees ek in Handelinge 21. Nou ons weet vandag daar was 'n bordjie in Aramees, Latyn en in Grieks by die tempel wat gesê het dat by die voorhof van die Israeliete, ag eh, mag die Israeliete nog verbygaan, die voorhof van die heidene bedoel ek, net daar in die voorhof kon die heidene kom. Daar was daar 'n terrein waar Israeliete kon gaan. En daar was 'n bordjie wat sê as 'n eh, nie Jood daar verbygaan as hulle dood. So Paulus word nou beskuldig en dit is nou natuurlik nie so nie, maar dit die hele stad kom toe in beroering. Jerusalem lees ek Handelinge 21 vers 30. Mense het saamgedrom. Paulus gegryp en hom uit die tempel gesleep. Die deure is agter hulle toegesluit. Hulle wou hom doodmaak. Onmiddellik is daar 'n boodskap na die kommandant van die Romeinse garnisoen gestuur dat Jerusalem in oproer is. Hier kom 'n betoging. Arme Paulus, hy's altyd geslaan, ons sal nog sien, altyd in die moeilikheid. Nou wanneer Paulus dus in die tempel ingaan, reken hy bring Trofimus in en onmiddellik word die Romeinse garnisoen verwittig. Onthou jy ek het uh, eh, net nou gesê die Romeine het so fort gehad reg langs die tempel, bekend as die Fort Antonia. Ek gaan dalk ergens vir jou so 'n prentjie wys van die tempel. Die Antonia Fort was 'n eh, garnisoen van Romeinse soldate wat orde in Jerusalem moes hou. Die Romeinse goewerneur het nie self in die stad gebly nie. Hy het in Caesarea Maritima gebly. So, eh, so ek sien heeltemal nou per kilometer soos in daai tyd hoe ver dit van Jerusalem was nie. Seker so 80, 90 sê ek nou vanaand moet skat kilometer weg van Jerusalem af en hy het net vir die feeste Jerusalem toe gekom maar hierdie klein garnisoen van 'n paar honderd soldate moes orde in die stad hou en in die tempel. En toe hulle hoor daar's 'n oproer, nou kom die Romeinse kommandant en laat Paulus kettinge geboei, lees ek Handelinge 21 en vas probeer vasstel wie Paulus is. En almal skree, maak hom dood en kruisig hom en gaan te kere. En net lees ek vers 37 Handelinge 21 net voordat Paulus in die kaserne wou ingebring word begin Paulus in Grieks met die kommandant praat. En dan is die um, kommandant verstom dat Paulus Grieks praat. En eers dink hy Paulus is 'n uh, eh, uh, ehm, uh, eh, Egiptiese eh, opstandeling wat in die woestyn is en Paulus sê nee, hy's 'n Jood van Tarsus, hy's 'n burger van hierdie stad. En dan uh, laat die kommandant hom die skare toespreek maar slaan Paulus oor na Hebreëus. Paulus is tweetalig. Nou, ons weet die meeste Jode wat in die buiteland gebly het, kon eintlik net Grieks praat in hierdie tyd. In Tarsus en Cilicië waar Paulus groot geword het, het hy Grieks geleer praat. Dit was 'n uh, eh, Romeinse stad, daar het hulle ook Romeinse burgerskap gekry sy ouers waarskynlik. En uh omdat hy opgegroei het as 'n Jood, het hy ook uh, en waarskynlik uh, by Gamaliel erns in Jerusalem kom studeer het, het hy ook Hebreëus gepraat. En nou slaand Paulus oor en hy praat met die mense in hulle taal. O ja, terloops. Dis mos wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 9 dat hy vir die Jode 'n Jood geword het en vir die Grieke 'n Griek om sommiges te red. So hm, ek wonder hoe sukkel ons op baie keer met kultuur. Paulus sê die belangrikste is nie jou jou kultuur nie. Die belangrikste is dat jy 'n Christen is. En daarom dalk ek wil sommer dit net gou lees daar in 1 Korintiërs 9. Dis my so mooi teks, maar ek het my vinger hier op my ander teks hou. Nou probeer ek um, blaai en ek staan en lees, so ek het net gou dit reg doen, né? Ons sukkel maar so 'n bietjie met kultuur, daar sê. Paulus sê dat hy ehm um, vir die swakkes het ek swak geword uh om die swakkes te wen vir alles vir almal het ek alles geword om sommiges te red uh vir die jode het ek soos 'n jood geword ehm um, skryf hy in 1 Korintiërs 9 vers 20 om jode te wen vir die wat onder die wet staan is ek onder die wet gestel om hulle te wen hy sê vir die swakkes het ek swak geword vir die wat sonder die wet is ek ehm um, sonder die wet geword om hulle te red, om hulle te red, om hulle te red. So oor en oor is dit Paulus se refrein. So jy's nie uitverkoop aan jou kultuur nie. Jy's nie eerste plek Afrikaner nie, al droom jy in Afrikaans. Nie is jy Christus volg nie. Jy het net een identiteit. Jy's 'n Christen wat Afrikaans praat of wat Engels praat. Maar jou identiteit is Christus. Daarom kan Paulus vir die Jode 'n Jood wees en vir die Grieke 'n Griek om sommiges te red. Dis die evangelie. Dis Handelinge se boodskap. En nou as hy hier voor al hierdie mense staan, dan is dit vir hom geen probleem om van Grieks na Hebreëus te oor te slaan nie. Want hy weet God verstaan Grieks en Hebreëus. Ekskuus laat ek dit so sê, maar ek is altyd verstom as party mense vir my sê hulle sing nie Engels nie of so aan. Sê ek julle, kyk daarom Engels televisie, maar julle weier om met God Engels te praat. Ek verstaan dit nie. Want om te sing, om Engels te sing, ons net om God te aanbid in Engels. Maar dis 'n ander gesprek, vergeet dit. En nou vertel Paulus van sy bekering. En hy vertel dat hy 'n Jood is vir die skare in Silisië gebore, dat hy as 'n Fariseer gestudeer het by Rabbi Gamaliel, die hoof van die een van die twee groot Fariseerskole, daar was twee groepe, ehm um, Shammai en Hillel. Nou Rabbi Gamaliel of Gamaliel Eh, was die opvolger van die leel. So Paulus swat by die top professor kan mens maar sê. Het hy geleer van fariseïsme. Hy sê ek is volgens die streng opvatting van die wet opgevoed. Hy sê en ek wou mense vers 4 wat die leer van Christus volg totaal uitroei. Mans en vroue het ek gevange geneem en in die tronk laat stop. En hy sê die hele Joodse raad en die hoofpriester kan dit bevestig. Dan vertel hy hoe, hoe hy in Damaskus voorgekeer is. Ek gaan dit tog interessant doen jou guns en lees hierdie drie verhale van Paulus se bekering, Handelinge 9:22 en 26. Daar's interessante klein detail verskilletjies wat Lukas doelbewus dink ek daar los om net die leser te wys. Uh lees verby al die fyner detail, maar hoor die hart van die verhaal. In 'n geval dan dan dan skyn daar 'n helder lig op hom en hy het 'n stem gehoor wat vir hom sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here?" het ek gevra. Dis Jesus van Nasaret, het hy geantwoord. En dan uh vertel Paulus hoe hy tot bekering kom. Hy vertel hoe hy deur God gekies is om sy wil te ken vers 14, hoe hy na Jerusalem toe teruggegaan het vers 17 in geestesvervoering geraak het en o, hier kom die skok ding, hoekom die mense in Jerusalem woedend is. Wat die Here vir hom gesê het, maak gou en gaan dadelik uit Jerusalem weg. Die mense sal jou nie hier aanvaar wat jy oor my getuig het nie. En uh, toe het ek gesê, "Ja, Here, hulle weet dat ek die man is wat oral in die sinagoges die mense wat aan u glo laat vang het." En toe Stefanus, u getuie se bloedvergieter, het ek bygestaan. Toe die Here vir my gesê het, jy moet ver weggaan van hier af want ek wil jou ver wegstuur na die heidene toe. Sjoe, en toe trek die ouens los na hierdie toespraak en hulle wil Paulus doodmaak. Hy behoort nie te lewe nie, skree almal in vers 22. Die skare het geskree, hulle klere uitgepluk en stof in die lug opgegooi. Die kommandant het ingegryp die Romeine, hulle het Paulus vinnig in die in die kaserne in Fort Antonia gaan toesluit en ehm um, toe moes Paulus van toe af is Paulus se lewe in daai oomblik dat hy gevang word. Hier rondom 7:58 was die res van sy lewe net 'n nagmerrie. Want toe sy aangehou in Jerusalem, jy kan lees dan gaan hy Caesarea Maritima toe. Ons sal nog bietjie kyk later. Daar in Handelinge 24 tot 26 word dit vertel. Dan beroep hy hom op die keiser dan gaan hy Rome toe. So hier word Paulus se vryheid eintlik finaal aan bande gelê. Selfe probleem, hy vat die tempel aan net so Stefanus, jy vat nie 'n gebou aan nie. Mense, baie godsdienstiges is meer gebou behep as dat hulle liefhebbers van God is. Kerke spandeer dikwels meer geld aan die geboue as aan die mense binne in die gebou. Aan die mense wat die woord moet hoor. God bly nie in geboue nie. Ons het mos laasweek gesien, hy bly in die heilige deur die Heilige Gees in mense. Niks fout met 'n kerkgebou nie, verstaan my nie verkeerd nie. Ek het die afgelope 17 jaar elke sonoggend en aand in een gepreek. Ek het geen geveg moet ek bou nie. Maar ek weet een ding geliefdes. God is nie 'n god van geboue nie. Hy is die God van hemel en aarde. Hy bly in mense, in regte mense. En dit is hierdie God, hierdie God van die woord uh, wat in ons is en deur ons werk. En en en, en dit dit is die tragedie dat Jerusalem dus nie 'n goeie plek is nie in die sin van Jesus is daar vermoor want dit is wat die kruisiging is. God dank as die seun van God opgestaan en hy lewe. Dis die plek waar die gees uitgestort is. Maar dis die plek waar die apostels um, vervolg word, waar Stefanus vermoor word en waar Paulus gevang word. Kortom, en dis ons laaste stukkie gesprek vandag. Lyding en teenstand is deel van die DNS van die vroeë kerk. Om 'n Christen te wees, om 'n navolger van Jesus te wees, beteken per implikasie jy moet 'n kruis dra. En dis iets wat ons as Christene nie genoeg vir mekaar sê nie. Daar gaan in hierdie afgelope tyd nie 'n week, baie keer nie 'n dag verby dat ek die vraag kry by ons e-kerk van mense af, maar hoekom kry ek so swaar nie? Daar gaan amper nie 'n week verby dat ek nie hoor hoe mense hulle geloof verloor nie dat hulle amper sê, Here, maar ons het nie opgeteken vir al hierdie swaar kry nie. Ons bid en U help nie. Here, kyk net al die moorde en al die chaos nou. Waar is U? Hoekom help U nie? Dis amper asof hoe meer ons bid, hoe swaarder word dit om 'n Christen te wees. Maar hier's die ding. En dit moet ons goed verstaan. In die boek Handelinge wil dit ook vir ons vertel. Moenie moenie jou geloof en en swaar kry teenoor mekaar stel. Nie. Anderster gesê, moenie God meet aan jou omstandighede nie. As jy dink God is net naby as dit met jou goed gaan en jy voorspoedig is, dan verstaan jy nie vir God nie. Want die vroeë kerk, die storie van Handelinge, die storie van die gemeente in Jerusalem is van dag 1 af uh, 'n uh, storie van vervolging, van teenstand, van lyding Ja ja, kom ons kom ons trek so 'n paar strepe, ehm um, pennestrepe saam soos wat ons dit in Handelinge optel. In Handelinge ehm um, ons Here Jesus, kom ons neem die verhaal van ons Here Jesus en ek wil jou in in in in Markus 10 vers 35 tot 45 kom sy twee disippels Jakobus en Johannes by hom terwyl hy op pad is Jerusalem toe om gekruisig te word. En dan vra hulle vir hom daai strikvraag, Here, sal u vir ons gee wat ons wil hê? Sê Jesus vra maar. Dan sê hulle sal u vir ons die twee belangrikste plekke gee aan die linkerkant en aan die regterkant. Jesus is geskok. Hy sê vir hulle: "Kan julle my beker drink? Kan julle die lydingsbeker drink wat ek drink?" En dan sê hulle sommer ja. Maar sê Jesus: "Ja, dit julle sal dit doen, maar julle weet nie nou wat julle sê nie." Dan nou verduidelik Jesus dat as ons hom wil volg, Markus 10 vers 42 tot 45, as jy eerste wil wees, dan moet jy laaste wees. As jy groot wil wees, verskoon tog, dan moet jy klein wees. Dit is in lyn met wat Jesus geleer het daar in Markus 8, daarvan af vers 34 tot 35. As ons hom wil volg, moet ons wat doen? Wat moet ons optel? Ons kruis en hom volg. Ek sê aldag en kan ek dit gou weer sê. Die beeld van kruisdra is 'n skokker van 'n beeld. 'n Christen moet eintlik sidder as jy dit hoor. Die eerste mense was super geskok dat hulle toe hulle dit hoor want kruisdra was vir die uitvaagsels, die skuim, die gemors, die boewe, die laagste van die laagste ouens in die samelewing was kruise bedoel. En as jy 'n kruis dra, as jy gefonnis tot tot die dood aan 'n houtkruis is die eerste keer in die geschiedenis dat so'n beeld ooit gebruik word, is in Markus 8, wanneer Jesus sê, om my te volg, is om die verachtelike doodsvonnis van een kruis te heen. Maar dan verduidelik hy, dan sê hy, jy gaan jou leven verloor. Jy gaan het verloor, verloor het vir my, kies om het nou te verloor, dra my kruis. So, een christen is per implikatie een levende dooie. Paulus verstaan dit, onthou jy, Hy sê dit 'n paar keer ons is saam met Christus gekruisig. Ons dra Jesus se kruis. Ons loop saam met Jesus. Goed, so. En nou kom Jesus en hy sê vir sy disippels: "Kan julle my beker drink? Kan julle my beker drink?" En dan Handelinge 12. Inderdaad, Jakobus en Johannes, hulle het ja gesê. Kyk, kom ek vertel vir jou, dis die 12 apostels. Nou is ons in Handelinge 12. En ek sluit aan in Handelinge 12 rondom die jaar 41 tot 44 na Christus. Dis die tyd dat Herodes Agrippa die koning is. Hy was vriende met ehm um, so bietjie in die tyd van Gaius Caligula en met keiser Claudius die nuwe keiser. En dan gee die sy keiservriend sommer vir hom Palestina om uh, koning oor te wees praat van korrupsie. Ons ken nou nie eintlik korrupsie in ons dae nie. Maar hier kry jy sommer 'n land as jy die keiser se vriend is. En nou word Herodes Agrippa tussen 41 en 44 word hy die uh, koning. En eh, is daar vir 'n rukkie 'n eh, nuwe soort regering weer in Jerusalem aan die orde. In hierdie tyd 12 vers 1, Handelinge 12 vers 1, het koning Herodes party van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel. Hy het vir Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. Het jy gehoor? Hy het hom vermoor. Hier is die tweede martelaar in die vroeë kerk. So kom ons kry gou net weer die lyn soos ons hom loop. Handelinge 3 word die disippels, die apostels by die tempel gevang. Hulle word geherres. Bly stil Petrus sê ons kan nie. Handelinge 4 ehm um, het hulle ag ag ek ek bedoel Handelinge 4, ekskuus, ek praat nou Handelinge 3 preek hulle in die eh, eh, eh, in die pilaargang. Handelinge 4 word hulle gearresteer, hulle slaap die nag in die tronk, hulle word geherres. Petrus sê ons moet meer gehoorsaam wees aan God as aan julle. In Handelinge 5 gebeur dieselfde. Hulle word gevang. Hulle word in die met lyfstraf gegeesel, erg geslaan. In Handelinge 7 word Stefanus vermoor. En nou in Handelinge 12, die eerste van die apostels word vermoor, die tweede martelaar. Johannes, die broer van Jakobus, die twee seuns van Zebedeus. Onthou jy hulle? Die twee manne wat Jesus geroep het, Matteus 4, die twee seuns van Donder. Waar staan dit? Markus 3 vers 17 die twee broers wat toe Jesus in Lukas 9 daar vers 51 verder as hy op pad is Samaria toe in die Samaritaanse dorp jaag vir Jesus weg wat wil hulle dan doen kan jy onthou ja hulle wil vure in die hemel uitbid dis twee moeilike boeties hulle is nie van die seuns van donder weer genoem nie moeilike manne en dan weier Jesus En as hulle wat die twee beste plekke in die hemel wil hê, dan sê Jesus, julle sal my beker moet drink en dan leer hulle die evangelie ken. Dan drink hulle Jesus se beker. En dan nou word dan nou word hy vermoor. So wat hoor ek? Die evangelie vra baie van ons, maar wat doen die vroeë kerk in sulke tye? Kom ons kyk. Kom ons kyk hoe maak mense in 'n tyd van lyding? Kom ons kyk wat doen hulle as hulle vervolg word in Handelinge 3, want ek wil dit sommer so saam met jou uit die teks uit. Ag in Handelinge 4 uit die teks uit lees. Ek lees na Handelinge 4. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, Handelinge 4 vers 23. Het uh, hulle na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel uh wat die priesterhoofde gesê het, naamlik dat hulle nie mag getuig nie. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê: Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. En ehm um, dan word dan vertel hulle vir die Here wat met hulle gebeur het. En nou Here, vers 29, kyk hoe dreig gelos. Gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid die woord sal verkondig. Laat die hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus nadat hulle gebid het, hierdie plek waar hulle bymekaar was geskit. Hulle is almal met die Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord verkondig. Wow, wow, wow. Die tweede sogenaamde bonatuurlike uitstorting van die Gees. Handelinge 2 is verby. Die kerk word nou vervolg. Petrus word gedreig en ehm uh, hulle is nie meer hy's nie meer weghardloop Petrus soos uh soos in uh Markus 14. Ek ken daardie man nie. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou is hy die rots, Matteus 16 se rots. Op hierdie rots sal ek my kerk bou wanneer jy sê Christus is die Here. So hoe hanteer die kerk lyding? Hulle gaan bid. Die kerk bid altyd. Die kerk bid nie net in die moeilikheid nie, maar wanneer daar moeilikheid is, val die kerk voor God neer en roep hom aan dan maak die kerk hulle pyn, hulle nood aan die Here bekend. En dan smeek hulle vir God se bystand. Maar hulle vra nie Here red ons van gevaar nie. Hulle sê hou ons vrymoedig om aan te hou praat. Sjoe. Hier is die groot verskil. Meeste ouens se gebede vandag is net Here red ons. Here beskerm ons. Ja, jy mag ook. Ekskuus, jy moet. Bewaar ons van die bose leer Jesus ons. Dis tog iets anders net as red my, isoleer my. Wat sê die vroeë kerk? Here, gee vir ons groter vrymoedigheid. Paresia die Griekse woord. Gee Here, laat ons nog meer bold sal wees as ooit vir die waarheid. So kerk moet Jesus se lydingsbeker drink. Jesus sê eers 'n kruis, dan 'n kroon. Eers 'n beker, dan 'n troon. Eers 'n kruis, dan 'n kroon, eers 'n beker, dan 'n troon. Markus 10. Maar nou wanneer ehm um, Petrus hulle gedreig word, dan bid hulle: Here, gee vir ons vrymoedigheid. Gee vir ons die krag om te volhard. So ek leer by die vroeë kerk. Wat doen hulle? Hulle bid en hulle raak vrymoedig en hulle volhard. Wat doen hulle nog? Ja wel. Hulle ehm um, deel intussen brood en hulle dra mekaar se laste en hulle versorg mekaar en hulle ondersteun mekaar. Maar nooit verkoop hulle uit op Jesus nie. Nooit bly hulle stil nie. Lyding is deel van die evangelie. Om godvrugtig te lewe, het Paulus vir Timoteus gesê, beteken jy sal vervolg word. Nee, jy hoef nie moeilikheid te soek nie, dit sal jou soek. Nee, jy hoef nie 'n martelaar te wees nie. Maar die evangelie het konsekwensies as jy sê Jesus is die Here het dit konsekwensies. Kan die godsdienstige dooies soos wat hier die geval is en die bose dit net nie uitstaan nie. Ons het 'n wonderlike reis vandag deurgemaak. Ons is besig om te praat oor die plan van God. Die plan van God is dat um, ek invul met my lewe by sy plan. Wat is God se plan? Dat ek oor Jesus praat dat ek Jesus uitdra, dat ek 'n getuie van Jesus is. Nou vra jy my, hoe doen ek dit in 2020? O, Paulus help my en daarmee wil ek afsluit hierdie laaste minuut op wat. Hy leer vir my in 1 Korintiërs 10 vers 31. Wel is waar 'n ander konteks, maar maar ewe ewe gesag hebbend, ehm um, wat julle ook al sê in woord of in daad of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen dit tot eer van die Here. En hy sê dieselfde twee keer in Kolossense 3. Met ander woorde, as dit die wil van God is en dit is sy wil dat my hele lewe rondom Christus draai. Dat ek saam met Paulus kan sê vir my is om te lewe Christus. Dan val ek in by God se plan ook in 2020. Uh eh, deur my beroep terug op Christus. Deur my huis terug op Christus. As ek moet besluit waar ek gaan bly, is my eerste vraag nie wat pas my en waar is dit vir my die veiligste nie? En waar kry ek die beste bevordering nie? Dan's die vraag, Here, hoe sal dit U die meeste verheerlik? Hoe sal dit die kruis die meeste verhoog? Soos uh, Moses die slang verhoog het, moet ons Christus verhoog. Waar sal ek met my lewe U die meeste eer, die meeste verhoog? Deur watter beroep, deur watter land, deur watter keuse? Hoe gaan my familie en ek U naam verheerlik? Dit is God se plan. Uh, Christus Jesus het gesterwe en hy is ons Here en hy het opgestaan en ek is deel van hierdie span. Ek hoop vandag se reis het 'n paar nuwe dinge by jou losgemaak. Kom ons sluit af met gebed. Here, dankie. Dankie dat ons vandag saam met Lukas kan reis. Here gee dat ons met vrymoedigheid soos die apostels uh getuies vir U sal wees. Vul ons op nuut met U Gees sodat ons kragtig kan praat in Jesus se naam. Amen. Vrede vir jou.